Filho da puta. Aí teria que apelar. E ativar meu modo de Murphy Legend Alter de 2017. Trizinho. boneco é esse, Tina? Vai se fuder. Fica quieto, tem um Raiban. Tem uma digo no chão, tem uma digo no chão. Foda-se, eu quero um revólver. Ah, aqui, aqui ó, sou, alemão, ó. Olha. Algum lugar tá a bandeira da Um alemão usando uma arma de Israel. Coisa, hein? Tá amarrado. <laughs> Deus me livre. Onde que eu tô, aí? Olha um pra, pra trás aí, porque <laughs> vai foder o rolê se não tiver ninguém olhando atrás. Aqui, ó, vai pular, família. Porra. <laughs> tá, a gente tem três vidas pra fazer o fone. Vocês querem cheats, mano. Bunny Hope, ele literal escreveu esperança, cara. Né? Mais uma pra printar shit. Cheers! Eu falei? A palavra, a palavra, a palavra, a palavra, a palavra. Deixa eu pular salve, salve família. Olha quem tá no time inimigo aí. Ninguém te chamou, cara. Yo! Porra, eu snipou nós. Não, vem fudendo. Eu tenho uma galera que gosta de mim, cara. Agora ali na outra eu já não, já não conheço ninguém. E ali é cheio de, tipo, skatista, canela fina, e bola, essas coisas aí, cara. E bola, esses caralho aí que. Pra tá que o febre, né? Cabelo verdade, não vou quicar, vou banho essa conta, porra. Ah, é, eu já vi pra todo mundo que eu tô zucado até dia 1. A mí me decís carreado, brother, posta, me está hablando. Boludo, carreado, carrear significa el que mejor juega, brother. No el que más kills tiene. Ay, amigos, fue un ronquido alto pollo, doy. ¿Qué carajo? Difuso, difuso Oh. Ah, okay. No tengo difus. Você <laughs> está haciendo fuerza. Vos me está diciendo que es incómodo, los locos Ok, ok. e inglês, mano? Fala inglês? É... Inglês não. Não, não, não. Ah. Muito pouco, pouco, pouco português. <laughs> Você. Como você disse seus pés? Não. Vocês, vocês. Vocês? Ah, ok. Vocês pensam, não? Pensa, pensa, como é? Penso, penso, eu penso, tu pensas, você Vocês pensa. Pens, é... Vocês pensam. Vai né? Não, não, Não, não, não, não, não, não, da puta, não, não, não, não, não, não, não, não, Duvido. Roubou mesmo, o cara é bom. Tá treinado. Pessoal, é, apartheid aqui ó, negros é pra esse lado e branco pra lá, mano. Pode passar. Ih, passou um neguinho. Manda também.